Dzisiaj mamy 28 września, poniedziałek. Może dzisiaj coś ciekawego znajdziemy. Widzimy, jest bardzo ładna pogoda. Tyle. razie reprodukcja obrazu. To jest jakiś okolicznościowy kufer. AGH 1975 2006 Kraków talerzyki popielniczka reszta popielniczek też kieliszki talerze как бы паяльник, как это назвать, фудорант. zachowywana sobie. Nawet nie otwarta. сказати, стара хроми. Теж казати відео przed dobra Co tu mamy? Pulsometr chyba. Tracker pulsometr. Zobaczymy czy działa.